palpitando. El perdón no se hace, se nace todo preocupado por su cauce Me siento renovado, un sentimiento del pasado me está alegrando He encontrado esa persona que me ha valorado, estoy encantado Mi corazón lo estoy escuchando, está palpitando No sé si estamos estos locos, Sufrénicos, maniático Solo sé que encontró felicidad, lucha al momento de descansar, de por fin soñar. No paro de pensar, de pensar que sentirás, de cómo te volvés sin fuerza de voluntad, mi prioridad. ¿Qué pensarás? No eres de esta sociedad, eres una generación muy especial. Te lo tanto, me estoy culpando, me quedo llanto. El perdón no se hace, se nace, todo preocupado por su causa. Estoy encantado, palpitando.